أحد في العلياء تناجي العزة والسؤدد وبريق يصدع أفخاذا ونفوس الناس بها تسعد ثمين نجوم لاحت في العلياء لتناجي العزة والسؤدان up, kitty. العزة والسؤدد وبريق يصدع أخاذا ونفوس ونفوس الناس بها تسعد نجوم لاحت في العلياء تناجي العزة والسؤدد وبريق يسطع أفخاذا ونفوس الناس بها تسعد عزة وساحت في العلياء تناجي العزة والسؤدد الناس بها تسعد نجوم لاحت في العلياء تناجي العزة والسؤدد وبريق يسطع أفخاذا ونفوس الناس بها تسعد لاحت في العلياء تنادي نجوم لاحت في العلياء لتناجي العزة والسؤدة